ಡ್ರಮ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾವೇರಿ ಅಂತ ಜಿ ಪಿ ಬಯೋಫೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪಂಜಾಬಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮರಿಕಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿ ಪಿ ಬಯೋಫೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೀ ಬೆನ್ವಾಡ ಅಂತ ಬೆನ್ವಾಡ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಊರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ತುಕಾನಟ್ಟಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಗೋಕಾಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಬೆಳಗಾವ್ <clears throat> ಬೆಳಗಾವ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ತುಕಾನಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲನವರ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಅರ್ಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಫಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಐದು ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಮೂನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಹಾಂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದು ಬೆಳಿಕಿತ್ರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಂತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಲ್ ತಂಗಿ ಬಂದೈತ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗೋ ಮರಿಗಳು ಸರ್ ಫುಲ್ ಮರಿ ಹೊಡ್ಯತ್ತವ್ರಿ ಭಾರಿ ಬಂದೈತ್ರಿ ಒಂದು ಸ ಹೇಳ್ಕೊರ ಹಂಗೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬರದ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಬಂದೈತ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್ ಡ್ರಮ್ನ್ಯಾಗ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡತ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ ಇದು ಪಾಲಿಗ್ರೋ ಓಕೆ ಪಾಲಿಗ್ರೋ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪ ಐತ್ರಿ ಸರ ಚಲೋ ಬಂದೈತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದು ಮರಿ ಹೊಡಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮರಿ ಫುಲ್ ಹೊಡಿಯತೈತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಚಲೋ ಇಳುವರಿನೇ ಚಲೋ ಅನ್ಸ್ತ ಬಾರಿ ಚಲೋ ಮತ್ತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇದು ಆಕ ಗೋಮಂತ್ರ ಸರ ಸಗಣಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕೆಜಿ ರೀ ಕಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ರಿ ಬೆಲ್ ರೀ ಹೊಳೆ ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ರೀ ಜಂತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಸಿಂದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಡ್ರಮ್ನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಹಾ ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಭಾರಿ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಸರ್ ಮರಿ ಹೊಡ್ಯಾತೈತ್ರಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಡ್ಸತ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದಾಗೈತ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬರಿ ನೋಡೋಣ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಥರ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಓಹೋ ಫುಲ್ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮರಿನೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂದೈತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಭಾಳ ಇದೈತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗಿಂದ ಹಾಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡತ್ತೆ ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಚಕತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಈ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಮಯ ಟೈ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಅದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಕ್ಕಟ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ಕಟ್ಟ ಇದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಹಿಕ್ಕಟ್ಟ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಚಲೋ ಅನ್ಸತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಚಲೋ ಅನ್ಸತೈತಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಚಲೋ ಅನ್ಸತೈತಿ ಹಿಂಗ ಹಿಂದಿನ ಹಚ್ಚಿರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಂದೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂದೈತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಚಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇ ಬಂದೈತಿ ನೋಡು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡುನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ ಅನ್ಕಂಬರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕಂಬರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೇನು ಒಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಹಾಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಾಂ ಅದು ಇಲ್ಲೇನು ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಇದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಂ ಚಲೋ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಐತಿ ಹಾಂ ಮೀಡಿಯಮ್ ಐತಿ ಸರ್ ಹಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಅದು ಮುಕ್ಕಟ್ರಿ ಇದು ಇದು ಮುಕ್ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟ್ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರ ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸರ ಬಾರಿ ಐತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಭಾರಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಖುಷಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದ್ರಾಗೆ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಜಿ ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಶನದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ರಾಮದುರ್ಗ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ